पढ़ी जाइए पूरा अठारह सिंधु के पास सर्विस टॉप कापुरा सिंगा जा रे बाबू away ke point. Bener ing bener mak putih gol ke sini mak dapat lawan. Tidak dapat. Tidak dapat. গোটাটা কেটে ভাই না ভাই মারা গোটা দেখলাম কাউন্টি साइक बाया ले ना सर आएगा कहां पे कोई नहीं करा तीन मिनट बाद बैंक हो गया उसके पादर प्लेयर और 2 मिनट बाकी है पुनर्वार पॉइंट हासिल कर छथि चंद्रिका सातो पावर प्ले टाइम एक मिनट रहिला दे मार बाबू ये आसपास पे नहीं Diretso ng Bandirulan. Down, down. Start. दो सौ Atho. आठ Choho. Pacho. Chari. Tini. Dui. Eko. Zero. Zero